Ha ha ha! no solo la gaita, sino que el gaitero está creyendo en su asombro, está creyendo en su aporte, está creyendo en la poesía de la gaita, está, creyendo, en su creatividad, está creyendo en la paz, está creyendo en la necesidad de hacer paz musical a través de los sueños, a través de la vida. Y este campesino, con piso urbano eh, urbanos y rurales y semirurales, están condimentando una pasión hermosa, la de crear nación. tal suerte pues que ya no era solamente la celebración de los tres días del festival, sino que había todo un trabajo eh, que se desarrollaba durante todo el año y que confluía en los tres días del festival. De esa época pues proviene toda esta cantidad de grupos de infantiles, juveniles y buena parte de los gaiteros jóvenes de hoy de aquí del municipio que se formaron justamente a partir de esa, de esa experiencia y de esos programas. año tras año no es repetitiva, porque eh, los pulmones, los aires que se insuflan con eh, el, conducto de pluma de la, a la gaita son también renovadores, son también nuevos, son también frescos y transcurren en un nuevo segundo, en un nuevo momento. Eh, el conocimiento que existe fuera del país del, festival y de la cultura de la gaita. Eh, es mucha la gente que viene de otros países, de Europa o de Norteamérica o de Centroamérica, incluso de Sudamérica, a conocer un poco qué es la gaita y, a participar también del festival como investigador, algunos como investigadores, otros como ejecutores de la, de la gaita algo pues, un fenómeno bien interesante. Incluso algunos gaiteros de aquí de Ovejas se han ido a vivir en el exterior y allá pues han seguido en ese trabajo. Eh, entiendo que hay unos, unos gaiteros jóvenes que viven en Bélgica y otros en Holanda que han seguido pues eh, haciendo su misma actividad, es decir, siendo gaiteros allá en esos países. El esfuerzo que se hizo fue exclusivamente para que la gente del, país, la gente de la región, la gente del mundo tuviese acceso a conocer una música raizal, una música que incluso existía desde antes de que llegaran los conquistadores españoles.